Magandang uh, umaga or hapon. Magandang araw sa ating lahat. Nandito naman tayo sa Joe from Blogger. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga sinasabi nila na nagbabanta yata yung mga kalaban na BBM na maraming gagawin, mga paninira, huhukayin lahat yung mga nakaraan para iba to sa kanya ulit. Samantalang yung mga yon ay mga tapos niya, tapos na. At saka hindi naman siya ang may kasalanan at the time, di ba? Kasalanan naman ng kung kasalanan ah, kasalanan naman ng parents si uh, former President Marcos, kung kasalanan, pero sa palagay ko hindi naman. Bakit huhukayin pa yung mga matagal nang nangyari? Yung nga sinasabi ni Kwan, nag nag uh, nag uh, <clears throat> nagbabanta si Mike Abe na sinasabihan niya yung mga BBM supporters na baka mangyari daw yung mga yon. So, ang kailangan natin, kailangan bantayan natin yung kailangan ng team bantayan. Yung mga lalo na mga butante ng Pilipinas, tayo mga butante kailangan bantayan natin yung botos natin at saka huwag tayong makikinig sa mga paninira kung sino man ang gustong sumira kay BBM. Sa ngayon kasi marami nang nainira. Yan, lumalabas na. Yung mga nainira sa kanya. Hindi lang kasi opposition ang tumitir na sa kanya. Pat na administrasyon. Diba? Nakikita natin sa mga administrasyon ni PRRD. Titira na si, ano, si BBM. Lumalabas na dyan si mga Belhika. Yun, na uh, tinitihan na si BBM So, kailangan, ang gagawin natin, eh, kailangan magmatsyag tayo. Kailangan, uh, iparating natin sa mga kaibigan natin na walang access sa internet, na hindi totoo yung mga paratang sa mga Marcoses. Wala silang napatunayan na kasalanan, uh, wala silang ginawa noong martial law ang ginawa lang ni ah, Apo Marcos nung Marcelo ay napakaganda lahat ng mga malaking buildings, hospitals, mga expressways, mga infrastructure, lahat yan project niya, LRT, sa mga eskulahan, malaking eskulahan Lahat yan ay uh, ginawa noong panahon ni Apo Marcos kaya sana ang gusto ko lang lalo na yung mga kabataan dyan na naniniwala pa rin sa mga sinasabi ng mga dilawan kailangan uh, mag-research tayo tingnan natin kung siyo talaga ang mali siyo talaga ang totoo tapos yung mga huwag tayong maniwala sa textbooks kung kinakalat man nila na masama ang Marcelo masama si Marcos huwag tayong uh, basta maniwa, maniniwala sa textbooks okay kailangan paniwalaan natin yung mga lolo, parents, tito, tita, yun ang paniwalaan natin. Mag-research tayo sa online, sa YouTube, lahat, nandyan lahat. Uh, kailangan manood kayo sa vlog ni Rita Gadi. Yun ang ating paniwalaan. Hindi natin basta paniwalaan yung mga nainira sa kanya. Kailangan uh, ang paniwalaan natin, again, magtanong tayo sa mga nakatatangla sa atin yun ang paniwalaan natin huwag tayong basta-basta maniwala ipaglaban natin yung nasa puso natin kung gusto natin si BBM si BBM ang iboto natin huwag tayong palilin lang sa mga nagsasabi na masama ang martial law, masama ang mga Marcos makikita nyo naman di ba ang katibayan ngayon Binabatuhan ng putik si BBM pero hindi pa rin siya sumasagot. Yung pa rin, cool pa rin siya. Kahit yung mga anak, mga kapatid, hindi sila sumasagot. Tahimik pa rin siya. Tahimik pa rin sila. So kailangan uh, itong darating na eleksyon, lalo na, kailangan tumulong tayo. Tumulong tayo sa ikaunlad ng Pilipinas, kailangan uh, ah, wag tayong again wag palilin lang okay wag palilin lang kung sino man ang nagsasabi ng hindi totoo wag tayong basta-basta naniniwala so salamat sa inyong lahat nagyaman na kada kayo apo nga Ilocano nga dumdumgag sana po ay uh, unawain nyo huwag niyong isipin na ako ay kalaban o kung anuman kung hindi ito ay gusto ko lang sabihin para mapaghandaan gusto ko lang sabihin para huwag na kayong mabigla or alam nyo na mga pwedeng ito mangyari na hindi nyo inaasahan. Okay? Tulad po ng sinabi ko, ang ating topic ngayon ay uh, itong pagtakbo at paghahanda ng mga Marcos supporters at ng pamilyang Marcos at mismong si Bongbong Marcos. Alam nyo, tulad ng sinabi ko, dapat ito inyong mapagandaan. Iba po kasi ang labanan ngayon dahil presidential candidate. Kung noong senatorial candidate or congressman o ano naman local position na pinanggalingan ni Bongbong Marcos, hindi masyadong naging kontrobersyal. Nung dumating yung vice presidential candidate noong 2016, medyo uminit na ang mga isong Marcos, laging tinatalakay paulit-ulit. Ito ngayon, mas matindi, mas marami pong pag-uusapan at huhukayin ang mga kalaban o kahit mga taga-administration sa kung ano ang mga Marcos, sino ang mga Marcos, ano ang nangyari sa Marcos administration ng araw at ano ang mga pwedeng mga dapat ipaliwanag sa bayan o na ipaliwanag na pero ayaw unawain ng mga oposisyon o ng galit sa mga Marcos. Kaya napakahalaga pong uh, unawain po ninyo. Tulad ng sinabi ko, Huwag kayong magtatampo sa akin. Gusto ko lang hong iparating ito para inyong mapaghandaan. Dahil ito po ay posibleng dumating at posible rin na maging iso. Baka sabihin nyo, luma na yan. Totoo yan. Pero uulit-ulitin yan. Dahil inuulit ko rin, presidential candidate. Pagiging pangulo ang tinatakbo ni Bongbong Marcos. So yung lahat ng mga isong pinagdaanan, definitely uulitin yan. Mas sigit pa. Dahil po pagka ang paghawak ng pagiging Pangulo ay napakasensitibong posisyon, pinakamakapangyarihan sa Pilipinas sa ilalim ng saligang batas. Kaya asahan na po ninyo na muling uulitin 35 years ago na o kung ilang dekada na nakalipas sa mga Marcos, yan po ay laging babanggitin. Na sigurado gagamitin ito na pambatikos ng oposisyon at saka ng administration party. Dahil si Bongbong Marcos, ang tingin ko sa kasalukuyan, nangyayari na, posibleng tumindi pa pagpapalapit ng eleksyon at yung araw mismo ng kampanya na 3 months, 90 days mula February hanggang sa 2 days before ang eleksyon. Titindi po ang kampanya dyan. Huwag lang nga sana humantong sa personal pero hindi maiwasan yon. Kasi inuulit ko, bubuhayin ng mga kalaban ni Marcos ang mga issue sa kanila. Hindi lang dahil po sa kanilang issue ito, kung hindi, nangunguna kasi. Number one sa mga survey, number one sa mga motorcade. So kita ng mga kalaban dito at sa, sa buong Pilipinas na malakas siya. Kaya siguradong pupukulin siya. Yan ang dapat paghandaan. Yung issue po ng mga marshalo, sigurado bubuhayin yan. Human rights violation, bubuhayin yung usapin yan. Yung di umano'y kayamanan, ng tungkol sa gold at iba pa. Huhukayin niyan. Pati yung mga dating kasong na-dismiss na, mga dating usaping nasa korte, sigurado pag-uusapan yan. Lalo na sa panahon ng debate, itatanong pa rin yan. Pero tama, ang iniisip nyo, ano ba kasalanan ni Bongbong Marcos? Wala, kasi anak lang siya. Kasi wala naman siyang kapangyarihan ng panahon yon. Isang anak na lalaki lang ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yun ho, totoo yun. Pero dahil sa politika, Uh, hindi ho pinag-uusapan yung anak ka lang or kamag-anak ka. Ang sasabihin, Marcos ka pa rin. Naakala nila ang Marcos lahat yan. So, yan po yung tip ko sa inyo na ito ay dapat paghandaan dahil sigurado yan ay gagamitin ng Robredo camp, uh, Moreno camp, Pacquiao camp, makasiping Lacson, sumama rin dito. At ang pinakamatindi na siguro ay pwedeng paghandaan ninyo pag yung administration. Kasi talaga yung administration, yan po talaga yung 100% na nakapokus sa kampanya at gusto nilang manalo ang kailang kandidato na si Senator Bongo kalaban ni Marcos at kalaban ng iba. Pero siyempre, ngayon pa lang kung yung mapapansin, di ba? Iba na yung galawan. Matitindi ang batikos. Hinuhukay kung ano. Umpisa pa lang po yan. Marami pang pwedeng mangyari. Kaya inuulit ko, huwag kayong magtatampo sa akin. Sinasabi ko lang po ang mga posibleng mangyari. Dahil ito'y aking opinion, analysis, interpretation, kumpara sa nakaraang mga eleksyon at itong paparating na eleksyon. Masyadong controversial po ito. Masyadong masalimot po ito. Dito talagang lahat. Pati nga yung iso sa drugs eh. Nag-negative na nga si Bongbong Marcos sa drug test eh. Pero may mga nagdududa pa. 'Di ba? Dahil bakit daw sa ospital, hindi daw dapat, dapat daw sa laboratory ng PNP, ng NBI at saka ng PDEA. Nakita niyo, sample lang 'yan. Nag-negative na, ayaw pa nilang tanggapin ng ibang sektor. Kaya kasama yan, nadadalahin niyang isong yan. Maniwala kay sa akin. Kung merong kandidatong presidensyal na pagtutulungan ng mga kalaban, si Marcos yun. Dahil marami silang uulit-ulitin. Ang purpose niyan, hindi naman sirain lang eh. Ang purpose niyan, makakuha sila ng sympathy. Sa paniniwala nilang makakakuha sila ng suporta galing sa ibang sektor para sila tulungan. Hindi nila iniisip na posibleng lalo pang lumakas si Marcos. Hindi nila iniisip na pwedeng yung mga undecided na sa, dapat isa kanila, eh baka magpunta kay Marcos. Yan po ang pwedeng mangyari. Pwedeng madagdagan si Marcos ng supporters, pwedeng mabawasan. Conforme sa interpretation po yan ng mga political party, campaign manager, at yung mga, alam mo na, gumagalaw sa isong pampolitika. So itong ating naranasan ngayon o inyong nararanasan ngayon at napapansin ninyo na parang bakit nga si Marcos lang ang topic Umpisa pa lang po ito, maniwala kayo sa akin. After Christmas, pagpasok ng January, mas matindi na po yan. Yan ang inyong dapat pagandaan. Mga supporters ni Marcos, hindi po ito pananakot. Ito ang magiging katotohanan. At ngayon pa lang sinasabi ko na para at least pag dumating yung araw na ganon, hindi kayo, hindi kayo magugulat. Hindi kayo magtataka na, uy, bakit ganito?